呜！啊！来不及，不是你开挂吧？ <laughs> 哎，我我检举你了，这一百发是外挂。